ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ Ubuntu 10.4 ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Linux ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ Linux ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ cat space aaa ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ aaa ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਰਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਇਹ ਐਰਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁਟ ਅਤੇ ਐਰਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਹਨ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਲਿਨਕਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਸ਼ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਈਓ ਟੈਕਨੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਾਈਲ, ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਹਰ ਖੁੱਲੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਅੰਕੜੇ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। stdin ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਮਾਂਡਸ ਇਨਪੁਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ stdout ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਟਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਉਟਪੁਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ stderr ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਹ ਐਰਰ ਆਉਟਪੁਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਆਈ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦੀ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ wc ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ wc ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਸਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ this tutorial is very important ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ Ctrl+D ਕੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਮਾਂਡ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲਯੂਸੀ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ WC ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ WC space left angle bracket test1ਟੀਐਕਸਟੀ ਤਾਂ WC ਕਮਾਂਡ test1ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ wc space test1.txt ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ wc space left angle bracket test1.txt ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ test1.txt ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ wc ਸਪੇਸ test1.txt ਤਾਂ wc ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਿਨ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਂਡ test1 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਡੀ ਇਨਪੁਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਆ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਟਪੁਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਜਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ n ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਹੈ n single right angle bracket file descriptor n ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਆਉਟਪੁਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ n double right angle bracket ਵੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲਈ ਰਾਈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ n single right hand bracket ਜਾਂ n double right hand bracket ਵਿੱਚ n ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਟਪੁਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਰਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਦੋ ਡਬਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਓ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਨ ਦੇ ਚਲਾਈ wc ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ wc ਆਪਣੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ wc ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਉਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ wc ਸਪੇਸ test1.txt right angle bracket wc results.txt enter ਦਬਾਓ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ wc results.txt ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ cat ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ test2 ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ test2 ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ wc space test2.txt right angle bracket wc underscore result.txt ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ wc results ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ इस दे बजाय जे असी लिखिए wc space test1.txt right angle bracket दो बार wc underscore results.txt ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਲ wc_results.txt ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ अंत ਵਿੱਚ जुड़ जावेगा आओ ਇਹ भी देखिए ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਡਬਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AAA ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖੋ wc space AAA shell error ਦੇਵੇਗਾ ਨੋ ਸੱਚ ਫਾਈਲ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ W C space A A A space 2 right angle bracket error log dot txt ਹੁਣ ਐਰਰ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਬਲਕਿ ਫਾਈਲ errorlog.txt ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਓ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ cat space errorlog space txt ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ cat space bbb space right angle bracket errorlog.txt ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਰਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਰਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖੋ cat space errorlog.txt ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖੋ wc space aaa space 2 right angle bracket दो बार errorlog.txt आओ कैट कमांड ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ streams standard out standard in ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪਸ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਕੜੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ command vertical bar command hyphen option vertical bar command hyphen option hyphen option vertical bar command ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ls ਸਪੇਸ -l ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ls space -l right angle bracket files.txt cat space files.txt command ਚਲਾਓ ਫਾਈਲ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ files.txt ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ wc space -l files.txt ਕਮਾਂਡ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਫਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ files.txt ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਕ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬੜਾ ਧੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈਪ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ls space -l vertical bar wc space -l ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ls ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਉਟਪੁਟ wc ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪਸ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖੋ cd space /user /bin ਹੁਣ ਅਸੀਂ bin ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣ ls l ਚਲਾਓ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ q ਦਬਾਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ spoken tutorial national mission on education through ICT ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ talk to a teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ